ассалаумағалейкум ардақты ағайын елімізді 30 жылдан астам уақыт басқарған қаншер диктатор нұрсұлтан назарбаев билігінің соңғы жағында әбден бетімен кетті дандайсып халыққа қарсы айтпаған сөз қалмады яғни әбден мынау тамырын кеңге жайып мына билікте маған әдейтін әже қой қожа жоқ деген түсінік қалыптасқаннан кейін халыққа неше түрлі сөздерді айтты Мысал үшін екі сиыр алда отбасыңды асыра деген сондай мазақтаған сөздің баршаңыз білесіздер ал енді қазақ халқы демократияға дайын емес деген тағы бір сөзі бар яғни қазақ халқы демократияға дайын емес әділ сайлау деген қазаққа жат ондай біздің елге әлі ерте деген сөздерді айтты және одан бөлек еліміздің жақсы өмір сүруіне климат кінәлі деп тағы да бір сондай сөздерді айтқанын білесіздер ал енді оның ең сорақы сөздері бар мысалы үшін мынау балалы аналарға қатысты айтты бұны ол өзі басқаратын сол кездегі нұр отан партиясының саяси кеңесінде отырып былай деді мына көп балалы аналар бер бер деп сұрай береді бұларға өмір ештеңе жетпейді бұлар бала көп баланы тудым дейді одан кейін соған ақша сұрайды сендер бала жасайтын кезде кіммен ақылдастыңдар деген сөздерді енді халықтың ашуын туғызды одан бөлек нұрсұлтан назарбаев қазақстан халқының орташа жалақысы 500 мың теңге деген сөздерді айтты мына егерде де кімде кім ұмытып қалған болса естеріңізге салайық оны мына видеодан көруге болады если двое работает при средней зарплате в казахстане это где то 500 тысяч бұл нұрсұлтан назарбаевтың айтқан сөздері нұрсұлтан назарбаев бұл сөзді 2018 жылдың желтоқсан айының ортасында айтты яғни 500 мың теңге қазақстан халқының орташа жалақысы деп бірақ дәл сол кезде 2018 жылғы ұлттық экономика министрлігінің дерегіне қарасақ қазақстандағы орташа жалақы 161 мың 800 теңге болған яғни бұл жай айтыла салған долбар емес осы министрліктің нақты дерегі бойынша осындай мәлімет бірақ назарбаев 500 мың жалақы деп халықты алдады енді сол назарбаевтың қазір жолын қуып отырған адам бар ол тоқаев назарбаевтың ізбасары өзі тастап кеткен адам одан бері бірнеше рет өтірік сайлау өткізді қазір енді сол тоқаевтың сөздері назарбаевтың сөздеріне өте ұқсас мысалы үшін назарбаев жаңағы 500 мың теңге жалақы орташа жалақы деп айтқан болса тоқаев осыдан бір ай бұрын ғана мынандай сөздерді айтты одна крупная зарубежная нефтегазовая компания специально выделила тысячи мест для наших граждан для работы вахтовым методом с достойной зарплаты 2300 долларов ежемесячно. К сожалению, всего лишь 50 человек откликнулись на это предложение. Не хотят. Причина очень проста. Никто не хочет куда-то ехать на работу, а хотят сидеть дома с родственниками. А в это время жители многих других государств без колебаний едут в глубинку или за рубеж, где берутся за любую работу. Яғни Тоқаев айтып отыр, 2300 долларға Қазақстан халқы жұмыс істемейді. Бұлар жалқау, үйде жата береді деген сөздерді айтып отыр. Бірақ өздеріңіз ойлап қараңыздар. Мынау тек басқа өңірді айтпағанның өзінде, кедей өңірлерді айтпағанда, мынау астынан мұнай атқалап жатқан Жаңаөзен қаласының сиқын көріңіздер. Азып тозып кеткен, қаңырап жатыр. Мұнай астынан мұнай шығып жатқан қалаға мүлдем ұқсамайды халқы тентіреп жұмыссыз іздеп жүр сол жұмыссыздардың мәселесін көтерген ержан елшібаев қазір түрмеде отыр ал қазақстан халқының қаншама адамдар қазір шетелде жүр ресейде жүргендер бар оңтүстік кореяда жүргендер бар финляндияда жүргендер бар чехияда америкада жүр осы шетел асып отбасын асырау мақсатында жүр қазақта мынандай сөз бар арқа жылы болса арқар ауып несі бар дейді егер елде барлық жағдай жақсы болатын болса олар шетел асып отбасынан жырақта не үшін жүреді қиыншылықпен сол маңдай тер ә, ақысымен ақша тауып отбасын асырап жақсы өмір үшін солар талпынып жүр сондықтан тоқаев кешегі сөздерімен яғни кешегі сөздерді айтуымен бұл өзінің назарбаевтың ізбасары екендігін тағы бір дәлелдеді яғни назарбаев та тоқаев та халықты жалқауға санайды халықты масыл ретінде көреді өздері мынау басқарып отырған халықты 20 миллионға жетпейтін халықты басқарып отыр бірақ қолдарында орасан зор мынау қазақтың кезін қазы байлықтары бар сол байлық бола тұра ат төбеліндей аз халықты кедейліктің ең соңғы шегінде ұстап отыр яғни өздері біліксіз халыққа жағдай жасай алмайды жасағысы келмейді ондай құлқы жоқ бірақ халықты басылға санайды яғни назарбаев та тоқаев та бір адам деген сөзіміз осы ал енді Э, тоқаевтың кеше күні кеше айтқан сөздері қазір әлеуметтік желіде шу болып жатыр тоқаев мынау үкіметтің кеңейтілген отырысында отырып былай деді әлеуметтік желіні қолданушылар олар диванный эксперттер олардың сөздеріне назар аударуға болмайды қажеті жоқ олар шынайылықты білдірмейді халықтың негізгі бөлігі мынау елге пайда келетін бөлігі олар әлеуметтік желіде отырмайтындар нағыз жұмыскерлер деген сөздерді айтты яғни бұл мынау әкімдерді министрлерді бүкіл үкіметтің кеңейтілген отырысында бүкіл шен шекпенділерді жинап алып оларға айтып отыр әлеуметтік желідегі адамдарды тыңдамаңдар белсенділер болсын блогерлер болсын саясаткерлер болсын өздерінің пікірін айтып жүрген адамдардың сөздеріне назар аударудың қажеті жоқ деп отыр өз жұмыстарын жасай беріңдер деп отыр енді бұл деген сөз тоқаевтың өзіне өзі ор қазуы өйткені біле білсеңіздер қазір халықтың барлық бөлігі әлеуметтік желіде отырады профессор ғалымнан бастап оқытушысы бар журналисі бар дәрігері бар жаңағы күзетшілері бар такси жүргізушісі бар көше спросшысына дейін барлығы дерлік әлеуметтік желіні қолданады ол Facebook, Instagram, YouTube, қазір оған TikTok қосылды телеграм арналар бар яғни адамдар өздерінің пікір ой пікірлерін білдіретін ұстанымдарын азаматтық пікірлерін білдіретін алаң деп осы аудитория жалпы ә, әлеуметтік желіні таңдаған әлеуметтік желі бұл өте кең аудитория осы аудиторияны тоқаев сыйламай отыр халық қазір мынау тоқаев басқарып отырған назарбаевтан қалған биліктегі телеарналарға газеттерге яғни жылына бюджеттің миллиардтаған қаржысын сорып отырған телеарналарға сенбейді оларды қарамайды тыңдамайды газеттерді оқымайды барлықтары мынау өздерінің еркін ой пікірін білдіруге мүмкіндік беретін әлеуметтік желіні қолданады ал тоқаев болса сол әлеуметтік желідегілердің пікіріне назар аудармау керек дегенді кеше ашып айтып отыр енді кеше ғана отыра салып жеті жылға тағайындалдым деп енді тоқаев та дандайсуды бастады жарайды назарбаевты түсінуге болады 30 жыл бойы елді басқарды барлығын ұрып соғып түрмеге қамап өлтіріп қорқытып тамырын тереңге жайып әй дейтін әже қой дейтін қожа жоқ деп есептеді сөйтіп көзіне шел бітті мынау жауапкершілік дегенді ұмытты сөйтіп сонда сөздерді айтты ал енді кеше ғана келген тоқаев өзі қаңтарда жиырма мың террорист болды деген сөздерді айтқан халыққа ескертусіз оқ атуға бұйрық бердім деген сөздерді айтқан тоқаев керісінше сол жина, ә, абыройын жинау үшін сол сөздерін жуып шаю үшін халыққа жақындап бір әрекет жасаудың орнына өзіне өзі ор қазып кері шегініп бара жатыр батпаққа батқан үстіне батып бара жатыр ешқандай да бір халыққа жақындауды әрекетін біз ешқандай оны бақ, қарап отырған жоқпыз көріп отырған жоқпыз байқалмайды ондай нәрсе сол назарбаев сияқты белден басып халыққа мұрнын сүйіріп осылай биіктен сөйлеу орын алып отыр бұл деген сөз мынау тоқаевтың алысқа бармайтындығын көрсетеді өйткені жағдай қазір өзгерді тоқаев соны бағамдай алмай отыр тоқаев бұл сөзді неге айтып отыр тоқаевтың жанында ана айдос сарым деген адам бар мәжіліс депутаты болса да сол тоқаевтың мына саяси технологтары болып жүргендердің бірі бірі емес бірегейі сол кешегі өтірік сайлауды өтірік референдум өткізуге ұсыныс жасап жүрген де сол жеті жылдықты айтып жүргенде сол тоқаев жаңағы тоқаевтың жан, жанындағы сарым сияқтылар нұртілеу сияқтылар қарин сияқтылар осы айдос сарым бұрын әлеуметтік желіні керемет қолданатын 2019-ға дейін белсенді қолданатын бірақ 2019-да ол сатқын болғаннан кейін ол әшкере болды әлеуметтік желі оны жерден алып жерге салды сөйтіп ол әлеуметтік желіден мына фейсбуктағы парақшасын жойып қашып тынды сөйтіп қашып кетті дағыны мынандай сөздерді айтты билік әлеуметтік желіден де митингтен де қорықпайды деген сөздерді айтты яғни өзі әбден масқара болғаннан кейін әлеуметтік желіден қашты әйтпесе соған дейін ол өзі әлеуметтік желіні белсенді қолданды сол айдос сарының сөзін қазір тоқаев қайталап отыр яғни халықтың пікірімен бұлар санасқысы келіп отырған жоқ сондықтан ардақты ағайын біздің айтарымыз мына билік тоқаев нақты айтқан кезде біреулер айтып жүргенде ешқандай кемелдікке ә, сондай бір кемел ойлы адамның кейпін танытып отырған жоқ керісінше өзіне өзі орғазып өзін өзі батпаққа батырып жатыр өйткені оның айналасындағылар ақыл беретіндердің барлықтары сол назарбаевтан қалғандар яғни ханда қырық кісінің ақылы болады дейді бірақ әрине тоқаев хан емес және оны ешкім хан сайлаған жоқ бірақ ел басқаратын адам кемеңгер болу керек бірақ тоқаевтан ондай кемеңгерлікті байқап тұрған жоқпыз сол себепті ардақты ағайын айтарымыз біз өзіміздің пікір білдіретін жеріміз бұл әлеуметтік желі фейсбук болсын ютуб болсын осы инстаграм парақшаларында телеграм арналарда біз ойымызды пікір білдіреміз өйткені қазір осы тоқаев мысалы үшін мынау қарасын өздеріңіз салыстырып көріңіздер американың президенті байден болсын немесе францияның президенті макрон болсын осы тоқаев сияқты өзінің халқына яғни әлеуметтік желіні қолданушыларды осылай келеке етіп мазақтасын жағдайлары не болар екен келесі сайлауда өте алмайды олар шу болады рейтингтері құлайды ондай сөздер олардың аузынан шығуы мүмкін емес ал енді тоқаев өзі сайланбағаннан кейін яғни халыққа кіріптар болмағаннан кейін халыққа мынау халықтың дауысы маған керек деп ойламағаннан кейін осындай сөздерді айтады сондықтан ардақты ағайын біз күресімізді тоқтатпаймыз мына биліктің тәубеге келетін ой жоқ бұларды тәубеге келтіретін қазақстан халқы өзіміз өзіміз белсенді болсақ билікті талап етсек билікке өз талаптарымызды сауатты түрде қоя білсек мәжбүрлесек қана бұлар өзгеріс жасайды ал өздігінен бұлар өзгеріске құлықты емес дайын емес назарларыңызда болған абзал достар келесіде жүздескенше